د اوسني حکومت سره هندوستان مرسته وکړه چې دغه نوی بند او پخوا یې سلما بندونه همداسې په هغو کې نور او چا یعنې زر په هغه پر پرژې دي په هغو کې مرسته کړې ده باید په دې باندې خبرې وکړو که چیرې بیا د مهاجرت خبره راغله بخنه غواړم که مهاجرت خبره راغله غلطه پاکستان کې مهاجر پرته دي موضوع نم کړی دي په ایران کې پرته دي په هندستان کې پرته دي کولای شي اما که شخصا تا ته څه مشکل مشکلات وي پیغام غواړي پیغام ورسوي کولای شي چې په اخر کې یو پیغام ورسوي چې ماته دلته دا مشکل دي زه نظام له غواړم چې ماته دا برابر نه نه نه زه په ماسلی زه په ماسلی وی زه ماته مشکل نشته خدا د ماجر وو اوس خبر راغله دا کوم نه چې دا منځ کې چې لکه چې دا اشتباه ده وروره زما وخت د مایک د زه خبرې کوم کنه زه تاسو باستم راځم بنتم زه ولی ولی ما دا خبر وکړي چې بند خیر دی ګل زمری اتل صاحب دریم حسین دی دلته موضوع ده موږ په دغه موضوع باندې غږیږو افغانستان د بار نه د د صفای صاحب صفای صاحب د د یو خبره وکړه د ویلې کسه په خپل خبرو کې خپل ځان ته سوال راځي کوي زه نور موضوعګانو هغه خبره صحیح ده ته موضوع ته راغله هغه موضوع کې دا ویلې چې دا اوس امنیتي لحاظ دا خبره خنه ده نو که چیرې موږ افغانان همداسې په ویره کې ژوند ولرو همداسې د خلکو سره کوم د امنیت له لحاظه ولې د امنیت د چا له لاسه خرابېږي همدغه افغانان نه دي نه نه ګوره زه مثال خبره کوم مثال خبره کوم ګوره ګوره ګوره راځي چې امنیت خرابېږي ولې دغه د پاکستان چې د خود امنیت چا نه خرابېږي د پاکستان طرف نه خرابېږي د ایران طرف نه خرابېږي نور هیوادونه موږ سره مشکل ښه چي خرپيږي ما او تا کي بيا څه غيرته چي ما او ته په لايف کي دومره وي بي بي دي ډار خبري کوو چي هلته مي خدايه پنځه سوه واري خراب کي چي دا څومره شپږ ته د دغه شپږ څلويښت نه نه ګو خبري ته غوږ نيسه شپږ څلويښت کاله چي موږ ووژل شو مفته مو قرباني ورکړي سره د چا د پاره د پنجاب د پاره دغه د ګودري راته جوړ کړي چين سه اقتصاد برابر کړ هغه خپل هايوي سرکونه هم جوړ کړ طريقې جوړ کړي دي د ما امنيت نه نه ډاريږي زه د هندوستان سره دوستي کوم بيا زه امنيت نه امنيت ماته واخلي ولي ستا خبره تاسو باید داسې جرأت کې خبرې وکړو او ته زما خبره اوس وره خلک زه تاسو ته شی وایم ګوره ګوره جنگ کیږي هر شی کیږي دا جنگ د هر شی په حقل کیږي کنه ګوره اوس زه تاسو ته دا مثال ورکوم درست دی د امنیت مونږ او تاسو یاره نه لرو کنه هیڅ شي نه نه یاري کو خو اوسه پورې مونږ او تاسو کم وسه یو کنه مونږ او تاسو به د خپل د وس مطابق په حساب به ځو که ته دښمني کوې که دوستي کوې د خپل د جیب په حساب به یې کوې ورو ورو به کوې اول ګوره درست د پاکستان مونږ او تاسو دښمن دی ګوره که زه یریدم ما زه هم د اوس هندستان ډیلی کې ژوند کوم کنه که څوک غواړي زه خپل ادرس لوکیشن هر شی لیکم ما به دا خبرې نه کولې کنه یاره نه ده خبره دا ده چې دښمني به هم کوو پاکستان سره خپل حساب و کتاب به هم ورسره کوو خو په طریقه ته د یو بند په جوړولو کې د دې څومره ښې اړخیزې لري خلکو ته څه څه پیښیږي خلک کوم رقم زراعت مالداري دې شان په اړه خبرې وکړه مننه ډیر ښه خبره دی وکړه اقتصاد صاحب ګوره ته نام نوم دې نوم دې اقتصاد ګوره زه درته څه وایم مونږ او تاسو یو بند جوړو ښه خبره واوره وروره ښه ته ګرمېږې تاسو دا خبره ښه نه دی مونږ او تاسو دلیل وایو پښتو کې درسره لګیم زم افغان یم پوه شوې زه زه که زه د پاکستان طرفداري کوم زما نه به بېشرف بل څوک نه وي که زه د طالب طرفداري کوم ما نه به بېشرف بل څوک نه وي تاسو نه به زه ډېر خلاف یم انشاءالله خبره داسې ده ما او تا یو پل جوړو مثال یو پل باندې مونږ او تاسو لس میلیون ډالر ولګوو دا پل هم جوړ کې طالب راځي هغه په سل ډالر خرابوي د سل ډالرو بم پکې کېغوست ستا د لس میلیونه پل خراب شو دې کې ستا تاوان وشو که نه شو دې کې ته د خپل وطن اقتصاد جوړولی شي زما پوښتنه دې جواب نه کړه ځان ته ته ورانول پرېږده وروره ته یو بند چې جوړېږي د اوبو بند د دې ښه اړخونه خلکو ته بیان کړه زراعت مالداري د خلکو ته ګوره ته بیا ځې بم ته ځې ګوره ټولو نه ښه ارزش د بند چی دی برق دی چی ماو تاته برق راځی برق چی راغی ستا زراعت هم راځی زراعت چی راغی ستا علم هم راځی هر څه کی بلکل ډیر ګټه لری بند خو خبره پدی ده چی زمونږ او تاسو باندی زمونږ دشمن چالاک دی مشکل زمونږ او تاسو دا دی مونږ او تاسو یو یو سرمایه ګزاری کوو وروره یو مکتب جوړو مونږ او تاسو دی باندی لس میلیون ډالر مصرف کوو دی ارامیان راځی دو په سل ډالرو باندی خرابیږی لا یې فصول نه خرابوه بس پرېږده ورکه که ته نه تېر شوې بخښنه غواړم له غلطه خبره تېره شوه نه نه خیر ته د تا خبرې ما واورېدې د تا دلایل هر څه ما واورېدل دغه ته چې دغه دغه په ماسلتوب باندې تللی هندوستان ته او دا خو د بیا د امن لپاره هغه خبره شوه دویمه خبره زه تا وکړه چې دښمن هم چالاک دی چالاک نه دی مونږ مونږ کې داسې حیوانات موجود دي جدي عمل وشي، سزا ورکړل شي، ووژل شي، بندیخانې ته واچول شي، بېرته خلاص نه شي، په دې باندې باید خبرې کړې. نو د دې څوک خلاف دی؟ موږ هم باید دا ووایو چې دغه کار وشي. وروره دا ټول افغانان دا غواړي چې دا وشي. نو خو ته خو وایې، تا خو دا خبره وکړه چې دا دا ښه کار ونه کړو، دا دا د دې امن لپاره ضرر دی، دا به امن خرابېږي. نو چې امن خرابېږي دا شپږ څلوېښت کاله هم ورته ناست. دا دنیاي شان ماشاءالله ماشاءالله آفرین دا چې ټول تحصیلونه وکړي ماستریان واخلي او خيار شي بند مو جوړوي چې د سولې خبرې روانې دي هندستان ته بند دا اقتصاد ځای بخنه غواړم و و سړی زه به چې اقتصاد کې چیرته راځي ګوره خبره کوله چې بند ما جوړوي بیا هم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دس دا د من یو مشکل دا ده چې د واده په ورځ صورت تلاوت کو او د تلاوت په وخت کې منګه اتړنه کو لکل فن رجال کومه موضوع چې وټاکل شو له یو بند ساده ساده یو بند چې جوړ شي بند د هغه سره محیط شینواله پولوشن بد هوا دا لمنځه ځي اوبه جمع کیږي خلکو ته د خو د سکلو پاک اوبه رسول کیږي زراعت ته ګټه کیږي کله چې زراعت ډیر شو مالداري کېږي په مستقیم په غیر مستقیم ډول چې کله زراعت ډېر شو په ښار کې نور په زرهاو په لکهاو خلک په مستقیم په غیر مستقیم ډول دې سره خلک مصروفېږي محیط نورې مرستیاوې برق یعنی د ده په زرهاو رقم ګټې او بل خبره دا ده چې بند زمنګ د پاره ګورې که تاسو دا ننګرهار وګورئ وای ننګرهار همیشه بهار. ننګرهار کې کوم هغه نه ده خدای نه خواسته کوم بل اسمان ولاړ نه ده چې په مونږه باران وریږي هلته پیګه همیشه بهار ولې ده هلته ډرونټې بند ده دا همیشه بهار د ډرونټې دی د جلال آباد کې به سپیله تند مړه کېدل خدا د چی شي کوم بند چې هلته جوړ شوی دی ډرونټې بند او هغه سه د فارمیډې هغه سه په سمرخیلو باندې کوم نار چې تیر شوی ده او بل د کمال خان بند په لکهاو جریب ځمکې اوبه کوي او همداسې سلما بند دې سره زراعت هغه کیږي یعنی د یعنی په زرهاو رقم ګټه هغه کیږي هر هغه څوک چې دې کې ډیګري لري دې کې کوم تحصیلات کړی دا لطفا لطفا په خپل رشتہ کې خبرې وکړي دا بند هندستان ته مو خزه زو سه وبځان او پښتنه وکم دا بند هندستان ته به نه ورکړي چاته ورکم پنجاب ته ایران ته چاته ورکم کنه ته فکر وکړه په خپل لاسونه خلکو ته پورته کو سلما بند چې جوړ دی چا جوړ کو هندستان جوړ کو الته هم قرضې لډاره د ایران د غنه ایران ورته پیسې ورکولې په تور کسوړه کې چې سلما بند خلاص نه کې اشرف غنی چې راغی دزې او با په ایران د ایران په پارلمان کې چې او بغاره شروع شولې چې مای تر می کړي مای تر می کړي داس خلاص کا کمال خان بند جوړ شو دغه او بغاره دا چې دار چا چې او بغاره او ډبو ډوب ته مون تسلیم شو نو بیا ځان ته افغان مو وای او یو ګل خان ته موږ تسلیم شو لطفا دغه منټالیټي د ګل خانیزم او د یری او د دی وحشت دهشت د د ډار نه راوباسي زړور افغان شي دغه هندوست موږ د د هندستان په داخلي چارو کې کار نه لرو دلته موږ ټول افغانستان د 40 میلیونو نفوس ده په هندستان کې تنه 300 میلیونه مسلمانان اوسېږي موږ د یو ځکم د مسلمانانو ذمہ وار نه یو هر سړی په خپل دا پخوانۍ جغرافیا نه ده ټول خپل حدود لري مونږ هندوستان مسټر پرایم منسټر اف مودي ټینکفول ټینکفول یو ار اور برادر ان هیومانیټي وی ریئلی اپریشیټ یو دټ هندوستان انډیا د کانټري اف لو سینډ ټو اس واکسین against the diseases, different viruses, and they help us in the infrastructure of Afghanistan, road, parliament, and dif money difference games. And we really appreciate the people of India, all nation of India, and those سامر ستور صاحب مهرباني مننه سلامونه او نیکې هیلې دوستانو ته او د لایف ګډونوالو ته سپیشل سلام ګمنام سرباز صاحب هارون شاه ورور ته هلمندې ټول ورونو ته مننه دا ورور خو داسې علي وزیر ته د ورور خو داسې نوم ایښی و زمری اتل او خبرې د سیمه یو مرای بوتل مالا چې تاسو د ګډاړو مرای بوتل د منګه ورور په هغه کې هوټل چول او څه ټایم په هندستان کې لکه په دغه خبره کوم حیدرآباد کې هغه ویلی و چې د څومره کم ځکه چې هندو هندستاني څه صلاحیت لري څه حق لري افغان هم لري بل یو مملکت سړی تم د حق نه ور کوي دا کوم پارک په پیسو یې هندو ته مفت ای هغه افغان ته مفت ای ډیرترین محصلین میلیونونه محصلین لري په دې میلیونونو محصلینو کې ډیرترین محصلان د افغانستان دي افغان ته داسې ګوري لکه هندوستانی دا د موږ ورور خپل په سترګو لیدلی څوک به چې ورپسې منفي تبلیغات کوي هغه خپل کار ته چې کوم عزت او هغه ورکوي هغه ته نقصه ویسه چې ته کوم مرض لري هندوستان ډاکټر مشفخاني ویلي چې ته نقصه راوړه لکه کوم بیماری مرض لري نو نخسه راوړه چی ارسه دی دوا دی څومره قیمتی دوا یی هندوستان مفت ورکی افغان ته ورکی افغان ټیکټ په نیمایی ده که هند ته زی ته افغان ته ویزه ډیر په اسانه ورکی خلاصه هندوستان وای یار می هندو زه مسلمان یم د ما لپاره جمعات جارو کوي نه مونږ د رمضان ورته جارو نه کوو خدا سړي مونږ ته دا جمعه جارو که او کور آباد زوی لوی دا نن چې کم بند باندې کار دوی امضا وکړه د قرارداد دا دوه میلیونه خلکو ته پاکې اوبه ورکوي دا په زرګونو هکتار ځمکه خړوبې کوي هغه وچ ځمکه چې د ما د کور شاته تا د کور شاته په کلی کور کې دا اوبه ورته نه رسیږي د منګه د د ماماګانو باغونه دي په شمالي کې په دې شکردره کې په خدای له وچکالۍ نه تاکونه ټول وچ شول مخکې به کاریزونه ولا کاریزونه مو وچ شوي دي اوبه نشته او هغلته ورته جوړ کړ شاواروس په دې شکردره کې دا شاواروس چې دا اوبه ډنډې کې او دا راخوشي کې په دې باغونو نو دا شکردره او ګلدره تش پښتانه دي دا بل څه ګل او ګلزار شي پخوا غوندې اوس وچ شوي دي واقعا اوبه نشته هغه نشته چا که وس شته بمبه لګوي او درې څلور لکه روپۍ ولګوي هغه بس اوبه راباسلی شي کني یو عام سړی هغه ته ډیر مشکل ده چې هغه د خپل مغه باغ اوبه کی اوبه نشته نو دا اوبه حیاتی شی ده خصوصا دا به آینده کې دا ټول دی اوبو جنگ ده د اقتصاد په اوبو جوړیږي ټول معاملې په اوبو روانه ده او موږ او تاسو د خپل 100% اوبو نه دري دېرش فيصده اوبو نه ګټه اخلو دا نورې ځي.